Herkese merhabalar arkadaşlar. Life is Strange 2 bölüm 2 kurallar yeni bölümümüzün adı. Bununla karşınızdayım. Oyun bildiğiniz gibi Türkçe altyazı olarak oynuyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler dileyerek oyuna bir başlayayım dedim ama Hah geldi. Şimdi ben bunu anlayamadım. Bir kaptan Spirit'in harika maceraları kayıt dosyası tespit edildi. Oynadığınız için teşekkürler. Ancak bitirmemişsiniz. Daha başlamadım bile. Bölüm 2'yi oynamadan önce kaptan Spirit harika macera bitirmek ister misin? Yok. Gene de devam et. Aynı kaldığımız yerden devam edelim. En son Daniel olağanüstü yeteneklerin farkına varmıştı ve babasının öldüğünü televizyondan haber aldı. O sırada e, abisi yani ben dışarıdaydım. Çocuk için soda alıyordum ama içeriden bir anda elektriklerin gidip geldiğini fark ettik. Ondan sonra zaten Daniel içeride ne kadar alet varsa hepsini döndürüyordu. İşte bu bizim hikayemiz. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. I Nambo Lord. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures. Aynen böyle uyuduk. Barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard hmm. and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up. Evet, benzin istasyonunda bizi bir hapsettiler. With the help of a friendly bear. Dostay sayesinde. Aslında adama ben biraz mastürbasyoncu dedim ama. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they Çok güzel anlattı hikayeyi. Further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Daniel'ın bazı cisimleri hareket ettirme özelliği var. Bazı cisimleri derken böyle bir özelliği hep var. Şimdi seçimlerimizi akıllıca yapmaya devam edelim. Etraftaki şehirleri daha fazla kurcalayarak daha fazla bilgi, belge hatta olay, senaryo elde etmesine yardımcı olabiliyoruz. Şimdi başlamadan bir saate bakayım. Biliyorsunuz 40-45 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum videoları. Fazla uzun olmasın diye. Ulan bir an kurt kurt dedi ben bunu kendim zannettim. Hadi kendime bakıyorum bakıyorum köpek de çıktı başıma. Mushroom heavy for you a few days ago. Wow, olaya bak. İşte en son burada bıraktık. Let's try to lift something else. Not too heavy though. Köpeği kaldır. I'm a little tired. Sende de böyle bir yetenek var mı? I'm so glad Daniel took this Daniel'ın bu küçük kızı bizimle getirdiği için de ne demiş? I'm so glad Çok Daniel mutluyum. took this Allah little girl with us. Welcome to Telekinesis 101. Telekinesis 101'e hoş geldiniz. Lütfen öğretmeninizi Ha bunu değiştirmişler. Ee, bunu kaldırsam nereye gidecek? Bunu kaldırırsa kötü olur diye tahmin ediyorum. Ama ufak bir şey dedi bunu kaldırsın yani. Yok veya teneke. So Sean. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure. Look. Yani köpeğe bir şey olmasın diye. <laughs> That's awesome dude. You're getting way better at this. Vallahi köpeğe bir şey olmasını istemedi. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. Kayayı kaldırma. Sometimes he looks so scared of himself. We need to work this through. Daniel'ın güç uygulaması. Al ya al al. Hadi köpeği kaldır. You could try and lift mushroom. Are you kidding? I don't want to hurt her. <laughs> Yeah, evet evet yeah, you're probably ee, right. can acıyabilir dedi. Leave the puppy out of this. Aynen. Bence de köpeği bu işin dışında tut. Şu karşı taraftaki kayaya ne dersin? How about trying out that rock over there? Just one more time. Oha. We already tried yesterday and the day before. Oh, birkaç gündür çalışıyorlar. I can't reach it. Just one more time. Saldım gene kuvvetimi. Nehri ikiye böleceğim. Ya. Ah, Hissedebiliyorum diyor ya. Şöyle bir bakayım etrafta. Şu nehri ikiye yarmaya çalışırsan gerçekten güzel bir sahne olur. Şöyle Hazreti Musa gibi. Şunu dene. Bu biraz büyük ama. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just hani büyük kayayı relax. kaldırırsa ileriki senaryoda yani bilmediğimiz bir yer için düşünüyorum. Büyük bir şey kaldırmam gerektiği zaman kaldırabilir diye tahmin ediyorum. Bir dene bakayım Daniel. Saldım yine kuvvetimi. Irgalasan yeter şöyle. Ah yeter. Resmen hissediyorum şu an. Güzel güzel. İyi yeter. Oha. Whoa, holy shit. I did it. <laughs> like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. <laughs> Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. Ya daha ne diyeceksiniz? You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. Ah, Matrix'teki gibi şöyle bir kurşunları durdurulmuş. Cool. Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise. Ah. Serious. You won't let me, right? Try it. Dene. Hadi. Hadi. Sean, you suck. I said don't hit me. <clears throat> Sorry, I thought you would stop it. Hadi bir daha al. Serious. Think fast. Aferin lan. Stop. Whoa. Ooh. Daniel. That's what you get. Happy Hell yeah, I am. That was awesome. You did it, man. I did. So Ama sen bana nice Aha. Uh-huh. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Değilsin. Just a little beat. Well, you need to rest now. superhero. Can we go back devam Yeah. Let's just fill up Bunlar nerede konaklıyorlar? İki gündür buradalarmış. Bu şifayı kapmış zaten belli de. Bak sonbaharda kışa geldik. Beş bölüm bu. Life is Strange 2. Really Artık tekrar baharı yazı gideceğiz. I'm fine. We've just been outside for a while. Here we go. Kapları doldur. Ha. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Yok artık suyu mu kaldırıyoruz? iş. Gaza git. <laughs> Nice work Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Uh, oops. Sorry. Ha, nereye gidiyoruz? Dur. Yeah dude. Watch it. Seriously. Okay. Bir de dikkat et dedim. Aslında hiç karşı gelmiyorum çocuğa ama. Ay seni ben yerim ben seni popisini popisini yerim ya. Ne tatlı birisisin sen. Valla ben bu köpeği yanımızda gezdiriyorum da. Ben bu köpeği yanımızda gezdiriyorum. Neyse biz biz bu köpeği gezdiriyoruz yanımızda da. Tuzak mı? <sighs> We really suck at this trap thing. Gerçekten berbatsız. Öyle tuzak mı kurulur? Eve geri dön. <sighs> I miss Dad's barbecues. Where are you going, Pop? It's marinade with the ashiote paste. Yani mushroom aç kalacak diye korkuyorum. Ulan ne vicdan var bende ya. Şey. Şu sanal oyundaki aç hayvan aç kalacak diye gerçekten korkuyorum. Bunlar burayı nereden bulmuşlar ya? We tried to fish in the river. Ee sonra? But we really sucked. Nehirde balık var mı ki? Not really. Really? I'm getting hungry. Again? You eat Yine... like a bear but you don't gain any weight. That's because I work it off. Uh, Sean? The family that lived here... Ee? What do you think happened to them? Taşınmışlardır. They must have moved out. Maybe to another understand. Too bad this wood is rotten. Hadi ya We had to cut some more to keep the house warm. Daniel helps me slice wood by moved out. logs with his power. Maybe to another state. Oğlum sakın çocuğun elini kesme. Kötü tutarak kesmeye yardımcı olun. I don't know man. <laughs> Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got tired of these woods. Well, How old are these kids today? This is our uh, lair now. I just... I miss my friends. Runaway millennials. And my room. And part-time forest squatters. At your service. Yeah. Dur. Ee, şurada şöyle bir çakı var. Ekstradan. Allah'ım ya. Kozalakları da Allah'ım ya. Ya işte burada yaşadığımız olayların günlüğü resim olarak anlatılmış. İyi. What kind of dog were you, Sammy? Sandy. Ha, köpeğin adı bile A var. cool stray mutt like our little mushroom. Geçelim şöyle bir içeri bakalım. Şimdi en azından burada eskiden birilerinin yaşadığını biliyoruz. We don't take any more guests. Burada yaşayanlar köpeğinin adı da Sandy'ymiş. Onu da öğrendik. Good Dottie. Kardan adam falan oralara bakmaya gerek yok diye tahmin ediyorum. Ama eve de giremiyorum buradan. Yeah. Bunlar artık çürümüş. Bitmiş bunlar. Bunların şeyi kalmamış. Veranda sandalyesinde ne olabilir ki? She loves it. We had to use Daniel's gift to break in. Careful little puppy. Hadi otursana düşünecek? Ay ay. I feel like this month has just Bir bakalım ne diyor. We're so lucky we found that old cabin. Gerçekten öyle. Gave us time to rest and process all that happened. Burayı bulmuşlar. Brody was right. Ne konuda? Ha güçlülük konusunda. Brody bize yalnız kaldığımızda birbirimizin acılarını paylaştığımızda daha güçlü olacağımızı ifade etmişti. Nitekim öyle oldu. Ki ben o adamdan böyle bir şey hiç beklemiyordum. lanes, no highways. It's so silent. Just the river. No neighbors. Continuously no flowing. It's like we're on another planet. How Hadi get Arctic? A new planet. That's exactly what we need. Oh! Shoulder. i oldu ama. Lan burası bayağı pis. Ha. Cold. Don't worry. We'll make a fire. Hadi yakın o zaman. We're pros now. Dude. Yeah. That cough doesn't sound too good. Bir de kan çıkarsın seyret işte. Zatürre çevirecek bir şey değil. E tabii soğuktan yani sen de. Level up. I did. That was so cool. Kasım, It's getting easier every day. Oh. Oh no, Sean. This is Morgan. a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Hot did? I know the rules. Let's find out. What's the first one? Mm, uh, mm. Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People freak out. And when people freak, what do they do? They call the cops. <laughs> <laughs> exactly. The second rule is... Don't, uh, never talk about it. <laughs> wow. nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Yani bu gücü <sighs> saklamaları mantıklı. And the final rule? I know. Come on. Um. You can do it. Okay. Um... Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Uh... I don't know. I mean, with my power I can help us. Ne konuda? Sadece, sadece son çare. Only as a total last resort. Yeah. Oh, How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I yani. had used it before, Dad might still be here. Ama o zaman bilmiyordun ki bebeğim. Kontrolün dışındaydı. Daniel, you didn't even know. Yani. That shit was out of your control. But Kesinlikle senin iraden look what happened to the policeman. Ya, polis de öldü. Maybe this is a curse. Or something. Hey. Düşündüğü şeye bak ya. We have no clue what happened. And it's not your fault. Kesinlikle bunların hatasıdır. Resmen o polisin hatası. Acemi adam göndermiş. Şey, olay bu. Ya da daha doğrusu geçerken denk geldi. Don't worry mushroom. Endişelenme mantar diyor ona da geçeceksin aslında. Good puppy. <sighs> She must be hungry. What about you? I'm always hungry. <laughs> Let's grub out. I'll make us some dinner. Hadi hazırla. <laughs> yeah. Before she eats us. <laughs> Mantarın yastığı. Şimdi. Kamera kolunu değiştirmek için reset tuşuna ne alaka? Şu ateşi yak da. Bundan sonra ne yaparsan yap. Önce bir ateş yak. Abi üstü başı pasak bir ya. bunları bir yıkayın ya. Koy koy odun at. <sighs> Shit. Where did I put my lighter? Haydi çakma bul şimdi bir şey yoksa da buralara bir yerdedir diye tahmin ediyorum ama çıklık var. Aa buradaki birisi yün mün bir şeyler yaparmış. Daniel'ın çantası. Burada ne var? High school feels so far away now. Dur Daniel'ın çantasında işimiz yok. Mantarın yastığı. Marshall clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Hmm. Kupayla falan işimiz yok. Süpürge, sigara paketi. Dur bakayım. Paketin içinde olabilir mi? Tam bir Türkçüsü ha. HQ Aile fotoğrafı kartpostal. Hani nerede? Boş viski şişesi. Şurada bir şey var mı? Yok. Feels almost good to be cut off from everything. Bu da çalışmıyor zaten. Ee, biz tam 40 çerçeve. Yep. No more indoor training sessions. Abi çakma arıyorum ama Odun ocağında ateş yak. Babamın çakmağını bul. Ha. Burada olma şansı var mı? Yok. Zaten olsa üstünden çıkardı. Kurumuş kıyafet. İyi bir şeyler yıkamışsınız. Sevindim. We never found the key to this door. Ha buradan çıkamıyorlar. I guess using the sliding door is cool. Ha, o yüzden. Hah çakmak. Time to get warm. Bakayım bunun eşyalarında değişik bir şey var mı acaba? Of course. He's the town fucking Bu bizim saldırdığımız adam. Yerel kahraman mağazada baskını da saldırıyor. Vay anasını ya. Ne yerel kahraman. Polis Ekim ayında Seattle'da gerçekleşen polis memuru cinayetinin sorumlusu olduğu düşünen iki Seattle kaçarının mağazaya saldırmasını soruşturuyor. Beşinci otoyoldaki benzin istasyonu sahibi Hank Stamper ve çevre sakinlerinden biri onun mağazada Shine ve Daniel Diaz'la karşı karşıya geldiğini ve mağazadan bir şeyler çaldıklarını iddia ettiğini söyledi. Stanford polislere kardeşleri ormanın içine doğru kaçtığını söyledi. Evet korkmuştum bilirsin. Son zamanlarda insanlar iyice çıldırdı diye bir de yalan okumuş. Namussuz, renkli kalemler. I'm used to ink so this will be different. Bu mektup ne mektubu? Wonder where Brody is now. Brody'nin ha Brady'nin Brody'nin oh, yeah. bize yaktı yazdığı mektup. No internet. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Sayın Patrick Hill, bu ayarlanmış olan kemoterapi randevu... Aa adam kansermiş. Randevunuz Umut Hasta Merkezi'nde 8 Eylül saat 14'tedir. Lütfen ziyaretiniz için etiketi talimatları okuyun falan filan. Tıbbi bu. Hoover, Oregon. Vay be. Buranın sahibi ölmüş. Hem de kanserden. No excuse not to binge read. Dead for a week. Her hafta bir ölüyor. But at least we got some news. Aynen. Ay seni sığınağını yerim ben ya. Neyse biz çıkalım buradan. Nerede bizim şey odun sobası? Demek ki buranın sahibi ölmüş. Olan beyefendi. Köpeği de varmış. Köpeğe ne oldu acaba? Çakmak Here we go. Heh, hadi bakalım. Hold on mushroom. We're gonna build a fire. Bunları 2D modellemeyle yapmışlar. Yangın efektlerini. Haydi bakalım. Yeni görevimiz temiz bir tencere Tencere bulmak lazım. Too bad I can't make a pizza fly to us. Kase değil, tencere lazım. Poor out of water. Tencere. This hot dog man issues. I'm the weird. Shine'ın odasında tencere olmaz. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Ah, tava. Tencere, tava, ev bayrağı Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Akşam yemeğini hazırla. Şimdi yemek hazırlamaya hadi bakalım. Aslında kendim yapabilsem güzel yemek yaparım. Malzeme olsun yeter ki de. Ee, nerede hazırlayacağız? Sobanın üstünde mi? Yemeği nerede ısıtacağız? Heh, yiyecek. Tercih yap. Hmm. Tough choice. Çeşitten geçilmiyor. Teneke kutu. <sighs> It's warming up. E aynı ki zaten. Better talk to Daniel after dinner. Hadi. Yap bakalım. Hep konserve var. Ay serim seni. Ha buna da bir şeyler verin. Mushroom. Did you see how strong I'm getting? Ha, sobanın üstüne koy da Soon, nobody will bother us anymore. Oo, bayağı çıktı bir şeyden. He's definitely a fast learner. Şişe kaldırmış. <gasps> Maybe bilmem işte çeşitli aletler. Eksi bir de kar topu gibi bir şey yapmış. Smaha küçük kayalar kaldırmış. Kartopu falan filan. Nah, it's not ready yet. I'm a ravioli expert biraz <laughs> Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Mm, really think so? Well, Aynen, that'd baksana. be a bad idea, but you sure are getting good at this. Şişe uçurma, fırtına yaratmayı öğrendi, hmm. küçük kayalar, Kartopu, büyük taş. Tencere kaynamaya başladı yalnız. Plus five street cred. He looks so serious on this picture. Still can't believe he's gone. Ben de öldüğüne inanamıyorum. I miss him so much. I still can't believe he's gone. Mantarı eğitim biraz şu şurada olana kadar. know, Öyle bir seçenek vardı belki işe yarar. İleride. It's okay to think about him. Hadi bakalım. Ready for today's training, puppy? Sit. Puppy hiç hazır değil. Aha. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl. Anna? Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this. Traitor. En azından nasıl şey yapacağını öğrendi. Okay. öğrendi. Dinner's ready. Ah kış geldi. Kış geldi kafaya çattı zaten kış vardı iyi gene soğuk oldu şimdi hadi bakalım. Getting sick of ravioli. Hiç çoktan iyidir. This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing. Do you want it, Mushroom? Hayvan ağzı yanacak. Afiyet olsun mantar. Bon appetit, mushroom. Man, she loves this stuff. Çocuğu hasta gördükçe ben hasta oldum ya. Sorry. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Hmm. Um, okay. I'll show him the map left it with my books. Evet, kitaplar nerede? Hmm. Nothing here. Daniel, what did you do with the map? Hmm. What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? I don't know. Ne demek bilmiyorsun E, harita nerede? Harita yok ortada ha. Haritayı bulun ve Daniel'le konuşun. Hadi bakalım. Gel de bul. Nerede? Bir de buraya bakayım. Okay, come on doggy. Bir şöyle bir çekil bakayım. Let's go girl. Hey man, can you call your dog? I don't exist. Mushroom, come here girl. Bak ya. Huh? burada. What a great team. Time to play dad talk. Hmm. Hmm. I could do Güzel. a super cool manga about Daniel. Sean, huh. there's someone at the door. What the? When did he show up? Lan ne zaman? I don't know. Uh, I just saw. Mother. Daniel? La <laughs> senin Allah belanı vermesin ya. <laughs> İyi iş çıkardın hadi. Okay. I think... It's time for us to hit the road. You're not getting better. Aynen. We're almost out of supplies. No. I'm okay. <coughs> Hiç iyi değilsin dostum. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. <sighs> Trust me, Daniel. You need some medicine. Look, here. Neresi? Haritada eskimiş artık. What's that? That's where Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you hmm. always force us to run, Sean? What if they don't like me? Başka seçenek yok. Onlar ailen. Onlar ailen. They're family, right? Plus they owe us for what Karen... For what mom did. Um... You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Yani tabii Man, ki güzel olur. They're gonna love you. Ama nasıl olacak? super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the hmm. team. What do you say, girl? <laughs> okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get to draw on your backpack. But you know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? <laughs> Uh. I don't think so, loser. Party time. Okay, Kesinmiş olacak. ready to lose, Captain? Watch your butt, matey? Ha oyun oynayacağız. Bir de skor tabelası tutuyorlar ha. Zar Here we go. Just need a six, a five, Altı, beş ve dört. four. Okay. Got a ship. Gemi olarak kullan. It's better than nothing. Ee, gemi olarak kullan. Nasıl bir oyun anlamadım. I need a five. Just give me a five. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. Aynen öyle. This is my last chance. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. Allah Allah. Bu nasıl bir oyunmuş The dice are yours. Zar mı yes. tutuyorsun lan? Bir şey diyormuş ki tutmadan atılıyor mu bu? Alright. I just need a four now. Bu nasıl bir oyunmuş ya? Hiç mantığını anlamadım. O kemideki All şeyleri right. mi dolduruyor? Vay. Everyone on deck. I need the score now. Pretty please. Nasıl yapacağım? Ha, o kenarları dolduracak. Mm, okay. That will do. Allah Allah. Ah, pretty good. 13. 6, 9. Come on, my turn. Bakayım be. 6, 9, 4 daha 13. Ha, doldurduktan sonra o kenardaki şeyler neyse o geliyor. Anladım. Can I get something better this time? Aman mazar salladın ha. <laughs> Dur şimdi. <sighs> What the hell? Ba, Yaptı bir şey ya. Tam çakalsın Daniel. Hissettim yaptı yani. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Uh, boring. You remember that time I beat Dad at chess? <laughs> you mean we beat Dad? Yeah. You did help me distract them. Kaptan <laughs> olarak kullan. Aynen. Kaptan olarak kullan. I bet he would have liked this game. <sighs> Definitely. Böyle burada mürettebat kullan. He was a great pirate. Şimdi bir daha sallarsan just like us. Captain Diaz, King of the Seas. Here you go, cargo. Better than nothing. Oh, I'm a sucky pirate. Fish. Do you think Grandma and Grandpa will have a console? Uh, I don't think so, dude. Sorry. No biggie. I like playing dice and stuff too. <laughs> Whoa. Daniel the big nerd, getting sick of screens. No way. It's nice for a change. But I still want my play playbook. R'leri atlayabiliyoruz. Yeah. Atlayayım bu böyle devam edecek galiba. I hope Noah's keeping our mind and I win. Yeah, Yani sen Do you know what it means? <sighs> yeah, okay. Hadi git karala ne Here's my bag. Hmm, let's see. Hmm. Güzel bir şey yaz. Finished. Ne karaladın? A poop? Really? Yeah, it suits you. Well, tam bir Thank you very much. So, let's do another one? Yuck. Geç oldu. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. What's this ne lan? She has to pee. Okay, okay. Allah Allah. Çişi mi geldi şimdi onun? I'll take her out for a walk. Çok ilginç ya. You're going to smoke. Ya çişi gelmesi ilginç değil. Gross. Yani tam You're bir right. bölüm bitecek gibi. Don't Ama smoke. bir şey çıkacak yani. But it's our last night, so We can do anything. Bu gece son All right, all right. I heard you şey the first time, dude. Hissediyorum bir şey olacak. Lan nereye gidiyorsun? Yapıştır şuraya. Ba, Sigara içiyor çakal. Köpeği yürüyüşe çıkartacağım dedi. Çıkart aha geldi Allah'tan. İyi bir şey çıkmasın bu akşam da. karıştıramaya başladı. Çek. Aslında baştan olanları anlatsaydı daha iyi olurdu herhalde. Diye düşünüyorum ama var yeteneği. Ya artık. Bunun yetenek metenek yok bunda ya. Kıskanıyor mu acaba kardeşini ki? Öyle bir şey pek olacağını zannetmiyorum ama Life is Strange 2 bölüm 2 kurallar. Güzel bir giriş yaptılar. Buradan çıktıktan sonra nasıl olacak? O meçhul. Çocuk hasta. Köpeğimiz var. Beslememiz lazım. Hadi sen de onun yanına kıvrıl da yat. çok üzülüyorum gerçekten. Bir şey mi oldu? Uyuyun da sabah olsun. Kasıldım burada bir şey olacak diye. Ah sonunda. Çıkıyor muyuz buradan? Köpeğin gene çişi geldi herhalde dırmalamaya başladı orayı. Bak. Hey Daniel. How are you doing? It sucks. I'm coming. Sen git de şu dışarı bir çişini yap. Amma çişin geliyor Burada bırakalım bu geceyi burada geçirdiler. Buradan çıkacaklar veya çıktıkları zaman tam kayıt alıp almadığına emin değilim. Çıksın abi kayıt alsın ondan sonra bırakalım. <sighs> So what's going on? Doesn't Kenarda işareti görmedim. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Küfür yok. Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. <sighs> Come on. Chill out. What did you pack in? What the Dude, you can't fit the whole room in. Yeah, no, Don't worry. Your super strong big brother can help. <sighs> Kendi çantasına mı aldı? Kozalaktan geçilmiyor ki çantanın içi. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. İyi hadi. Where's Mushroom? Çişe gitti. Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Telefona falan bakmaya gerek yok. Tamam. Burada Sevat. Burada kalsın. Bundan sonra devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. O zamana kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.